Operation Winterbrick. Диктуй. The Alps are known for scenic vistas, prestigious skiing, and hidden hunting lodges. I'll give you one guess as to which one you'll be enjoying during your trip. If you guess the hidden hunting lodge, you win the grand prize, which is a trip to a hidden hunting lodge. We believe Zor's working on a secret machine. Infiltrate the lodge and find that machine. Ну и... Бдж. Итак, You've certainly made yourself comfortable in Zor's private hunting lodge. I hear the agency is handing out lodges just like this one to any agent who finds the new machine Zor is working on. If I were you, I'd find that machine. Так, если повернуть бушку э, э, рока линия, будет токсичный газ, да? Machine access restricted. Insert control cartridge. Ладно. Поскольку мы с вами в каким-нибудь шпионском, я думаю, что нам надо... Три восемь. Потому что девятки здесь нет. Пока не знаю, зачем мне это. Картридж. О, еще одна зажигалка. Да блин. М камушки. Эм, фиолетового нет. Блофилд. О, отсылка на Джеймса Бонда. Фиолетовый камушек. Там что-нибудь у нас... Control cartridge accepted. Voice authentication required. Эм, тук-тук. Authentication failure. Deploying bear archer. Чего? Забери назад. disarmed. Security malfunction. Insert data sphere override. Чё тебе надо? Сферу? Где же может быть сфера? 设计， Вставить сферу, вставить сферу. Ну, сфера alarm triggered. Deer gas activated. Hmm. This doesn't bode well. His plan seems crystal clear. It's just as we feared. Zor's new device appears to have the power to affect gravity. You must destroy that machine. platform not aligned. А чё, какой-то от меня... Вот этот? not aligned. Не, ну. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. Тут есть еще такой. Crystal waveform not aligned. Какой тебе нужен? Они же все одинаковые. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform, crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. Crystal waveform not aligned. А. А, тут был этот. Отлично. Так. Так, и что дальше? А может быть... unstable. Machine malfunction. Laser defense mode 1. Sure. Zor certainly knows you're there now. We're sending a helicopter to extract you. That machine must be destroyed before it arrives. Блин, как бы от тебя избавиться-то? Хорошо. Your helicopter's arrived, but it can't get close until you destroy that machine. Меня убила? Я был очень близок. Так, ну все, мы знаем, что нам нужно делать. Давайте по-бырому You've certainly made yourself comfortable in Zor's private hunting lodge. I hear the agency is handing out lodges just like this one to any agent who finds the new machine Zor is working on. If I were you, I'd find that machine. Control cartridge accepted. Voice authentication required. Authentication failed. Door alarm trigger deploying bear archer. disarmed. Security malfunction. Insert data sphere override. this doesn't bode well. Так, все лишнее убрали. It's just as we feared. Zor's new device appears to have the power to affect gravity. Crystal unstable. You must destroy that machine. Machine malfunction. Laser defense mode 1. Zor certainly knows you're there now. We're sending a helicopter to extract you. That machine must be destroyed before it arrives. Crystal unstable. Так. Laser defense mode 2. Your helicopter's arrived, but it can't get close until you destroy that machine. still unstable. Четвертый. Этот не нужен. Мой вертолет. Nicely done. There's nothing like an explosive finish to foil a villain's plans. Я ударился. Я ударился об балку. Ну, это раз быстрее, да. Especially considering we had to cut the large reward program I told you about earlier. It turns out we don't have the budget to hand out lodges all willy-nilly. Still, though, well done. Well done.